pag ano, binadya ka dati. Magas ka talaga yung hindi ka panda pag araw-araw. It's not good. Are you mixing it? I'm gonna come. Let's do it. Coffee and white egg. me again, Sarah Huang. For today's video, gagawin ko yung um, coffee and egg mask. Um, kasama ko nga pala ang aking pinsan. Hi ka sa... Hi! Hi! Si Jenny. Ayan. So, start na tayo.

Grandpa. Thank you. It's a copper. So, yun guys, bago matapos ang video na ito, gusto ko lang po sana mag-shoutout kay CS Candy. Um, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel niya, search nyo lang po ang Team Xiao. Pa-subscribe po at patat ng bell para lagi po mo notify sa kanyang bagong mga uploads na video. So, yun lang po. Thank you and God bless. Bye-bye.